Hey everybody this is Brajesh और आप देख रहे हैं सी ए बी इन्फोवेंट्री क्या आपने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना है यदि हां तो कमेंट करके बताइए जी हां आपने सही पहचाना वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिक्सटीन प्रेसिडेंट थे आज मैं आपसे उनकी रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें अब्राहम लिंकन एक अमेरिकन लॉयर एंड स्टेट्समैन थे who became the sixteen president of the United States of America in 1861 until his assassination in 1865 इतनी ऊंचाई तक पहुंचना आसानी से नहीं हुआ उन्होंने जीवन में बहुत संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया लेकिन तमाम सेटबैक्स एंड फेलोअर्स के बावजूद वे बहुत मेहनती और परसिस्टेंट इंडिविजुअल थे उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी his journey to becoming the president has a series of failures उनकी सफलता की कहानी वास्तव में एक प्रेरणा है और निरंतर प्रयासों का प्रतीक है अब मैं आपको बताऊंगा अब्राहम लिंकन के अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में Abraham Lincoln was born in 1809 he is famously known for being the sixteen president of the United States of America. He was a champion of equal rights and he blazed a trail towards the freedom of slaves in America Abraham Lincoln का जन्म 1809 में हुआ था उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिक्सटीन प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है वो समान अधिकारों के हिमायती थे और उन्होंने अमेरिका में दासों की स्वतंत्रता की दिशा में एक पथ प्रज्वलित किया ये बड़ी उपलब्धि उन्हें रातों रात नहीं मिली देश में सर्वोच्च पद प्राप्त करने से पहले वो अपनी पूरी यात्रा में कई बार असफल रहे he failed several times throughout his journey before attaining the highest office in the land उनकी लगातार विफलताओं की सूची में 1831 में व्यापार में असफल होना फेलिंग इन बिजनेस 1836 में एक नर्वस बैकग्राउंड से पीड़ित होना सफरिंग ए नर्वस बैकग्राउंड 1856 में राष्ट्रपति पद के लिए पराजित होना defeated in his run for the presidential post Abraham Lincoln was no stranger to rejection and failures rather than taking these signs as a motivation for uh, surrender, he refused to stop trying his best. His quote that my great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. Unke anusar, meri badi chinta ye nahi hai ki aap asafal hue hain ya nahi, balki ye hai कि क्या आप अपनी विफलता से संतुष्ट हैं जब अब्राहम लिंकन 23 इयर्स के थे तब उनकी नौकरी चली गई उसी समय ही also lost for state legislature इसके बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगा जब सिर्फ तीन साल बाद 26 साल की उम्र में the love of his life and Rutledge died. Failures and struggles began following a consecutive pattern in his life. इसके तीन साल बाद he lost to become speaker in Illinois House of Representatives. लेकिन इन सभी बैक टू बैक विफलताओं या फेलवर्स के बावजूद वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं हुए थे उन्होंने और भी अधिक मेहनत करने की ठान ली और लगातार काम करते रहे हालांकि वो फिर फेल हो गए 1848 में 39 इयर्स की आयु में Lincoln also failed to become commissioner of the general land office in DC इसके 10 साल बाद 49 ईयर्स की एज में failure accord to him in his quest to become a US senator बेशक though all the personal business and political failures सभी व्यक्तिगत व्यावसायिक और राजनीतिक विफलताओं के बावजूद लिंकन ने हार नहीं मानी but he kept himself motivated despite the series of failures अट्ठारह में Lincoln US house of representative के लिए चुने गए where he drafted a bill to abolish slavery 1861 में 52 इयर्स की एज में he became president of the United States of America he also appears on the US $5 bill, the amount of rejections he tackled is numerous, but he was persistent and did not let these affect his confidence. उन्होंने जितने रिजेक्शंस का सामना किया वो न्यूमेरियस है लेकिन वो लगातार बने रहे और उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी भी प्रभावित नहीं होने दिया he kept working harder after each failure and his never give up attitude has been his greatest asset for his success story वो प्रत्येक असफलता के बाद कड़ी मेहनत करते रहे और कभी हार न मानने वाला रवैया उनकी सफलता की कहानी के लिए उनकी सबसे बड़ी संपत्ति रहा हमें अब्राहम लिंकन के जीवन से इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन मिलते हैं अब्राहम लिंकन का जीवन साबित करता है कि आपको जितनी रिजेक्शंस मिलती हैं is that not a defining factor सफलता अभी भी आपकी पहुंच में है जब आप मेहनती और दृढ़ होते हैं तो you are sure to make it to your dream failures and setbacks are a part of life what matters in life is your ability to overcome these with utmost confidence. जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठान लेते हैं तो सफलता कभी दूर नहीं होती आपके प्रयास और कड़ी मेहनत एक दिन निश्चित रूप से रंग लाएंगे असफलता के बाद कभी भी आशा ना खोएं कड़ी मेहनत करते रहें और अपनी सफलता की कहानी का मार्ग प्रशस्त करें कमेंट करके बताइए कि क्या अब्राहम लिंकन की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको पसंद आई तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि यह इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B पर तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें और आप और हम मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए बाय